नमस्कार दमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश तिवारी और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बजट पर मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और आर्थिक मामलों के जानकार डॉक्टर रमेश मंगल सर आपका स्वागत है आज जो बजट पेश हुआ है उसका फोकस क्या है यह जो बजट है यह मुख्य लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है लक्ष्य है गांव गरीब और गाय इसमें गांवों का ध्यान रखा है गरीबों के लिए प्रावधान किए गए हैं और काम देने योजना बनाकर साढ़े सात सौ करोड़ का एक विशेष फंड गायों पर बनाया गया है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बहुत स्पेशल कहा कि यह जो बजट है यह विजन है विजन 2020 विजन 2030 और इसमें उनकी नीयत बहुत साफ है नीतियों को लेकर चले हैं और निष्ठा के साथ बजट प्रस्तुत कर रहे हैं तो नियत नीति और निष्ठा इस बजट के अंदर झलकती है जैसा कि पीयूष गोयल जी ने कहा है गांव गाय गरीब सबकी बात हुई पर बजट में मध्यम वर्गीय का ख्याल भी वित्त मंत्री ने रखा है जो टैक्स के स्लैब में बदला हुआ है जैसा कि अपेक्षित था वित्त मंत्री ने बड़ी चतुरता के साथ में मध्यम वर्गों के हितों की बात कही है उन्होंने पांच लाख रुपए तक की आय वालों को बिल्कुल फ्री कर दिया है पहले जो ढाई लाख रुपए सीमा थी पांच लाख कर दी है इसका मतलब है कि पांच लाख रुपए तक की आय पर कर नहीं लगेगा उसके बाद की स्लेब यथावत रखी है यानी बीस परसेंट और तीस परसेंट दूसरी बात उन्होंने बहुत विशेष कही है एटीसी में जो डेढ़ लाख की छूट थी वो वैसी की वैसी रहेगी दो लाख रुपए के होम लोन पर उन्होंने ब्याज में छूट दी है ग्रेचुटी के लिए दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख की है और स्टैंडर्ड रिडक्शन पचास हजार किया है निश्चित रूप से इन सब प्रावधान से जो व्यक्तिगत करदाता है उसको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है और जैसा कि हमने देखा भी है कि टीवी पर जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था तो इस प्रावधान के ऊपर पूरी संसद के अंदर तालियां बजाकर वित्त मंत्री का स्वागत किया गया था वास्तव में यह प्रावधान जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए खुशियां लेकर आया है असंगठित क्षेत्र के मजदूर और किसानों के लिए भी योजनाएं हैं तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सर इतनी बड़ी घोषणा तो पहले कभी नहीं हुई हाँ ये अच्छा प्रश्न है आपका असंगठित लोगों के लिए इन्होंने गारंटीड पेंशन चालू की है वो गारंटीड पेंशन तीन हजार रुपये है और यह अपने आप में अनूठा है मैं समझता हूँ कि विश्व में अपने आप में यह बहुत विशेष प्रावधान किया गया है कि जो असम मजदूर लोग हैं असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तीन हजार रुपये मासिक पेंशन की योजना बनाना दूसरी बात इसके अंदर महत्वपूर्ण यह है कि जो मृत्यु पर ढाई लाख रुपये जो दिए जाते थे कर्मचारियों को वो बढ़ाकर छः लाख रुपए कर दी गई और इसी प्रकार से बोनस भी बढ़ाया गया है तो इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं और इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लाभ मिलेगा सर क्या बजट पर लोकसभा चुनाव की आहट दिखाई दे रही है बारह करोड़ किसान लाभान्वित होंगे जब इस बजट के अनुसार छह हजार रुपये वार्षिक राशि किसानों के खातों में जाएगी और घोषणा यहां तक की गई है कि दो हजार रुपए की पहली किस्त दिसंबर 2018 से ही चालू हो जाएगी अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की योजनाएं चालू की गई है अपेक्षित परिणाम क्या मिलते हैं वो बात दूर है लेकिन घोषणा हुई है और किसानों को लग रहा है कि उन्हें कुछ तो मिल ही रहा है एक दूसरा प्रावधान अच्छा किया गया है वो है पीएम कृषक सम्मान निधि कृषकों के सम्मान के लिए सम्मान के रूप में यह घोषणा की गई है और ऐसे किसान जो आपदा पीड़ित हैं उनके लिए ब्याज में ब्याज पांच परसेंट छूट का प्रावधान भी यह अलग से किया गया है जो 22 फसलें हैं जो कि सूचित की गई है 22 फसलों पर समर्थन मूल्य में लागत का 50 प्रतिशत लगेगा सरकार देगी और किसान का जो चेहरा मुरझाया हुआ था उसमें खुशी की लहर है यह खुशी कितनी आगे चलती है और योजना किस ढंग से क्रियान्वित होती है यह बात देखने की है क्योंकि इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे अधिक तकलीफें आती हैं नोटबंदी के बाद ऐसा माना जा रहा था कि व्यापार व्यवसाय का क्षेत्र खासकर प्रॉपर्टी का क्षेत्र बहुत प्रभावित हुआ है तो इस बजट के बाद सर उसमें कुछ अच्छी स्थिति में देखने को मिले सरकार ने रेरा जो कानून लगाए हैं वो रेरा का कानून कसावट के लिए आया है हालांकि नोटबंदी के बाद प्रॉपर्टी बाजार डल हो गया था और नंबर दो की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई थी इसके लिए कई प्रॉपर्टी बिना बिकी रह गई थी जो बिल्डर्स हैं बिल्डर्स को चेन नहीं थी उनकी डिमांड थी उस डिमांड को देखते हुए इस वित्त मंत्री जी ने एक अच्छी घोषणा की है कि ऐसे मकान जो बिना बिके हैं उनको दो साल तक कर नहीं लिया जाएगा ये घोषणा अच्छी है और इसीलिए बिल्डर्स को राहत इसके अंदर मिलने की संभावना है पूरा बजट तैयार हुआ है अरुण जेटली जी की अनुपस्थिति है अभी और पीयूष जी ने इसको पेश किया तो दस में से अगर सर आप इस बजट को कोई नंबर देना चाहते हैं तो कितने नंबर देंगे आपके प्रश्न के साथ में हम भारत की स्थिति देखें आज भारत विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है इसका मतलब प्रगति हुई है दूसरी बात महंगाई दर में कभी आई है महंगाई दर 10 से घटकर 4 प्रतिशत हो गई है और जो वित्तीय घाटा है वो जीडीपी का 3 परसेंट रहने का अनुमान है ये जो फिगर बताए गए हैं यह जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं यदि इन आंकड़ों की बात सही माने तो रोजगार सृजित होगा रोजगार जनित होगा और सरकार का जो आर्थिक पक्ष है वो आर्थिक पक्ष मजबूत होगा इस हिसाब से जबकि यह अंतरिम बजट है अंतरिम बजट हमारे देश में छह या सात बार प्रस्तुत किया गया है चिदम्बरम जी ने इसके पहले अंतरिम बजट किया था लेखानुदान की बजाय अंतरिम बजट प्रस्तुत करना यह एक परंपरा हो गई है और अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की जाती है निश्चित रूप में चूंकि चुनाव का पीरियड जाती हुई पार्टी होती है इसलिए घोषणाएं होता है वित्त मंत्री ने अच्छी घोषणाएं की है विजन विजन स्टेटमेंट उन्होंने दिया है